assalomu alaykum assalomu alaykum adham blogger kanalining ashaddiy obunachilari aziz yurtdoshlar mana bugun biz 27 mart sanasida sizlar bilan ekran ortida ko'rishib turibmiz aziz obunachilarimiz mana sultonoboddan 3 yillab rossiyada ishlab yurib birgina men ham qishlog'imni vatanimni bir ko'ray youtubeda deb murojaat qildi bugun bizga shuning uchun biz bir syomka qilib YouTube'ga qo'yamiz, tomosha qilasizlar. Iltimos qildi. Syomka qilamiz aziz obunachilar. Mana qishloqlarni ko'ring. Hozir mana hamma narsa уже suv o'chib, daraxtlar уже mevaga tushib, novchalab qoldi. kaldı. İlahi ko'ring, tomosha qiling. Vatanımızda kostüm tegmasin. gostava bastante ao bote endi buni telefon bilan syomka qilyapmiz vertolyotimiz bo'lganda bundan ham juda chiqardi qo'ldan kelguncha syomka qilamiz aziz obunachilar nohiya shahri tuz jamoat paxtavod behay sultonobod qishlog'i mana bu taraflarni ham syomka qilamiz chimg'ilish taraf mana mana daryomiz chimg'ilishdan ham aziz obunachilarimiz bo'lsa rudakidan mana qishloqlaringiz vatanlaringizni tomosha qilingizlar kanalimizdan uzoqlashmangizlar faqat layk like, podpisatsiya bo'lib qo'yaversangiz biz qishloqdan yangiliklarni sizlarga taqdim etib boraveramiz